daawwattoota keenya ani maqaan koo hojjettuu misoomaa Zinaash Iddoosaan jedhama. Amma kanatti argamnu godina Jimmaa Aanaageeraa ganda wagachaa keessatti argamna. Guyyaa har'aa kana maasaa qonnaan bulaa obbo Mahammad Abbaa Olii irratti akkaataa daagaa biyya ittiin hojjetamu isin agarsiisus ta'an hordofaa. Akkami Mahammad? Akkami Zinaash fayyuma nagaadhaati akkamu? Ayi nagaadha Mahammad. jaallamnee turre akkaataa dagaa ittiin hojjetamu nutti agarsiiftaniif waliin haasofnee turre isinuu osoo hojjetaa jirtanii dhufeen jira kunoo akkaataa dagaa itti hojjetamu nutti agarsiisa. Ammaa rakkoon qabu daagaa qophaa hojjechuun hin ulfaata nama dabaladheen kun hojjetaa jira ammas ittan agarsiisa. daagaa kana akka singa hojjetaa jirtu nutti dandeessaa? rakkoon qabu daagaa kana qonnaan waan inni barbaachisee fi Eh, biyyoon kun kun qabee oomisha gaa waan naa kennaa hin jirreef. Egaa iddoo biraatti muratan irraa ilaaleen anis lafti koo eh, akkuma kan jaraa sana hadhaa eh, kan jaraa ilaaleen irraa oomisha gaarii argachuu hidheen hadha kun jalqabee jira kan koo irrattis ummata kanaa wajjiniin. Safartii dhufanii naa safaranii immoo akkuma isaan naa safaraniin shikaala koo dhaabbadhee fixeen jira. walirraa fageenyi daagaaf daagaa gidduu metira kudhan kudhanii waan safarameef daagaan lafa kanatti bahu daagaa biyyoo waan ta'eef immoo shikaala koo irra dhaabbadheen amma immoo kunoo kophaa qotuu waan ulfaatu namaa wajjiniin daagaa kunoo amma qotaan jira. Baay'ee gaariidha Mahammad. Jalqabaa kaaftee amma xumuraatti nutti himtee jirta. Boolli isaa akkaataa barumsa isaa akkaataa daagaan itti hojjetamu nutti himtee jirta waan ta'eef. Akkaataa hojjeta akkaataa gadi fageenya isaa fi akkaataa biyyoon bahu natti himuu dandeessaa? Homaa rakkoo hin qabu zinnu irraan gadeen boolla kana kootii eh, seentimiitirii shantamaa afaan isaas seentimiitirii shantamaa gizee biyyoo keessaa bahe immoo gara gadiitti seentimiitirii soddoma kanan irraa fageessee gatu. Wanta hin gammaatti hojjetamu hundi isaa baay'ee gaariidha. Amma immoo akkaataa hojumaata isaa nutti agarsiisaa. Homaa rakkoo hin qabu zinnu sittan agarsiisa. Eh, isiin kun eh, seentimeetirii shantama irraan gadee eh, tikagi kanan isheen ittiin qotu. Dalgatti ammas seentimeetirii shantama. Ammas isiin kun immoo afaan biyyoo irraa biyyoo gizeen gada taa'u seentimeetirii sodoma Kanaan biyyoo afaan irraa gadi fageessaa kanan qopheeffadhee obbiraa qaba. Akkaataa hojii isaa qotee sitti agarsiisuu danda'a. Gulummaa Mahammad wanta gammaatti hojjetan baay'ee gaariidha. Ulfaadha galatoomaa. Ulfaadhu galatoomi dhagaan tuurizimnu. Namoota keenya daagaa biyya hojjechuu keessatti kan hangammaatti ilaalle kana fakkaata. Hangammaatti ilaalle kana fakkaata. Gaa daawwattoota keenya hojii daagaa biyyoo keessatti wantoota irraanfatamuu hin qabne tokkoffaa irratti dhundhula lafa keenyaa beekuudhaa qabna. Lammaffaa irratti garaagarummaa daagaa keenyaa beekuudhaa qabna. Sadaffaa irratti meeshaalee nu barbaachisan qopheeffachuudhaan kan akka leevelii, meetira, jaaloo, shikaala kana qopheeffachuudhaan lafa keenya ni safarra. Arfaffaa irratti lafa keenya yeroo safarru gaaraa gadi safaruudha qabna. Shanaffaa irratti daagaa keenya yeroo qoonnu gadi fageenya isaa seentimeetira shantama gadi fageessuudhaa qabna. Afaan isaa irra immoo bal'ina isaa seentimeetira shantama ta'uu fagaachuudhaa qaba. Boolloo sana keessaa yeroo biyyoo baafnu gadi yeroo baafannu seentimeetira soddoma afaan isaa irra fagaachuu qaba biyyoon sun. Irri isaa keessis immoo biyyoon isaa sun ol ka'uudhaaf seentimeetira soddoma ol ka'uudhaa qaba sana booda irratti dandamama akka biyyoon sun hin bibittinnoomne akka horiin hin balleessine. Egaa daawwattoota keenya eegumsa biyya bishaanii keessatti dhagaa hojjechuun murteessaa waan ta'eef qabxiilee amma isin kaafne hojiirra yoo ooshitan lafa keessan haala kanaa yoo kunuunsitan oomisha gaarii argachuudhaan biyya nyaataa ni mirkaneessitu. Guddaa galatooma horaa bullaa deemanaa.